Oggi siamo qui al mercato di Cozumel. Io e il mio collega Roel, come al solito, abbiamo fatto una escursione culinaria in questo mercato. Lui sta mangiando il suo pesce in fritto, il mio invece è in umido. Vediamo se riesco ad inquadrarlo un pochino, sì. E facciamo un piccolo tour di questo bellissimo posto. Allora, il posto è un posto per, per locali, diciamo, e qualche membro dell'equipaggio ci viene ovviamente a fare, a fare, la sua escursione culinaria. Io sono venuta in, una, in, un posto che si chiama qui dietro di me, eh, si chiama Cossi, Cossimar, Cusamil, il, il posto si chiama Cusamil, eh, la signora ti fa vedere il pesce diciamo ancora eh, in una cassa ancora non è cucinato, scegli il tuo pesce e te lo prepara come, eh, come tu decidi che te lo prepari. Poi qui intorno è tutto eh, pieno di ristoranti, c'è Cosimal, poi c'è Carlos, poi ce n'è un altro, si chiama Hernandez Mendoza, poi ce n'è un altro che si chiama La Lonceria dell'Oasis, c'è l'Oasis e la lonceria Kelly eh, che offrono cucina sia indonesiana che filippina che locale. Ecco, questo è un piccolo tour, sono proprio al centro di, di una terrazza all'aperto. c'è la terrazza all'aperto poi qui eh, ovviamente accanto ai ristoranti ci sono dei piccoli negozietti di souvenir e mi avvio per far vedere un attimo po' più dall'alto come, come il, il, posto sono anche adibito con sono anche dei, delle palme eh, il posto qui sulla strada praticamente non c'è nulla è una strada con dei taxi che sono in attesa per coloro che finiscono il tassista quando abbiamo detto che volevamo venire al mercato siccome abbiamo, avevamo, io ho la faccia facciatura europea, eh, era sorpreso perché dice che, lì, turisti, che qui i turisti non vengono, perché non lo sanno secondo me non vengono. E, e questo è quello che si vede uscendo fuori. Dal, dal, questi sono un po' di case, le macchine che passano. Ecco, qua dietro di me c'è un negozietto di souvenir. tutto per oggi e lo ripeto, eh, vi sto parlando da Cozumel, eh, da un mercato che si trova quasi nel centro della cittadina. Oggi non era magnifico per andare in spiaggia perché ci sono un po' di nuvole, ma anche con le nuvole in Messico ci si può eh, ussionare. Noi abbiamo deciso di fare l'escursione culinaria e chissà la prossima volta andiamo al mare. Eh, questo è tutto per oggi e ci vediamo al prossimo video. Ciao ciao!